электролиттик диссоциация кандай өтөөрүн көрөлү полярдык молекуланы карайлы мисалы натрий хлор хлор жана натрийдин атомдору бир молекулага бириккенде натрийдин валенттүү электрону хлордун электрондук кабыгына кошулат хлор өзүнүн электрондук кабыгын толтуруу үчүн ага бир электрон жетишсиз менделеев таблицасында жетинчи топтогу элемент жыйынтыгында натрийдин атому оң ион болот хлор болсо терс иондор электростатикалык тартылуу күчүнөн улам молекулада кармалат молекула эритмеге кабылган соң эритменин молекулаларын тегерегинде калат эритменин молекулалары оң ионго өздөрүнүн терс иондору менен тегеренет ал эми терс иондорго оң менен сүрөттү караңыз ээритменин молекулаларынын мындай жайгашышы ээриген заттын молекулалардагы иондордун байланышын алсыздатат ошондой эле байланыш жылуулук кыймылынын таасиринен дагы үзүлөт молекулалар эки ионго бөлүнөт башкача айтканда диссоциация болот